哪里有他们？哪里有我？在哪里？在哪里？金哥，金哥，你好啊！ wonder what you are. I'm a God. What the fuck? My God, they in the